अरे शरीफ तो हम बचपन से थे लेकिन क्या करें दिल तोड़ना लड़कियों ने सिखाया और हड्डियां तोड़ना यारों ने सिखाया